Fala galera, aqui é o William e vamos começar para mais um vídeo aqui, né, no jogo Cyber Safe. Quem gosta desse jogo, abaixe agora, né, Cyber Safe. Então, começando, Cyber Safe.